Okej. Okay. Okej, nu kör vi igång den här appen. Och så måste man trycka här. Okej. Eh, bra. Nu, nu ska vi börja prata här om Och nu, nu ska vi börja prata om någonting. Ja. Jag tycker det är mest intressant att prata om är varför man ska mäta magnetrykningseffekt. Jag, jag fattar inte. Vad- får man fram med det här? Ja men det måste ju vara jättebra. Jag tänker så här stor, större typ styrelser och sånt. Ja, så säger man Så säger man mycket så här, nu- här nu. Ja, det är Nu sant kör vi igång här. Nu, nu har vi ett svart på vitt på hur, hur det här liksom funkar. Ja, här, nu kan vi se. Det är beroende på om, om man då kan se det. Men Titta då... här, nu kan man ju se exakt vad som ja. händer. Nu ligger jag på 63 Nu är du väldigt, väldigt fin med det här. Jag, jag att jag tycker behöver mer jämlikhet i det här samtalet. Men jag tänker eh, att, att det blir väldigt mycket beroende på vilken röst man har. Och om man är kvinna till exempel, hon, jag eh, kommer inte ihåg om hon heter, någon nyutbildad som röker så jävla mycket, som pratar väldigt manligt. Aha, aha. Och om hon eh, skulle vara här så skulle hon ju säkert vara man. Men jag vet inte riktigt skulle fungera. Ja, eller någon... som liksom möts i det. Ja, någon kvinna som kanske vill, mm. alltså, som vill kalla sig för någonting mm. annat. Uh, jag tycker också att vi borde ha en debatt om, om vad egentligen manligt och kvinnligt är. Ja, det kan men jag känner ju att det kanske blir lite kort att göra nu på en minut. Ja. Men, eh, <laughs> men, men det,